yo que somos que teñan bacharelato un 10 ou 4%, e que chegan á universidade un 11%. A cousa non mellora se entramos no mundo laboral. As mulleres inactivas son un 7% maltratadas, as mulleres activas un 13%. Isto non é normal. Está claro que a xente ainda nos quere ver como rudinas e a poder ser apaleadas. Pero bueno, estou vindo un pouco por rama. Como non estedes aquí para escoitar un discurso, solamente unha cousa máis. Con esta obra que pretendemos é que cada vez máis a xente diga ámate para que eu te poda amar cada vez máis. Que disfruten da obra, moitas grazas por contar. É eh, o que me pasou. Asco me dá. Vaso. Por dicirlo de algún xeito, ao principio da relación, todo funcionaba con normalidade. E logo, deixádeme rir, deixádeme. Se é que, que me dera poder rir. Así nas vellas, agasallos, que bonitinha é, que vestido, que gozo. Así que me canto, como te quero eu. E vaya se quixen. Semellaba todo moi normal, pero, asignamente, as cousas foron cambiando. E o Borja foi desandesando a súa verdadeira personalidade. A normalidade para Borja non era mirar os intereses mundo. As súas prioridades eran os seus vicios. Como moitas parellas, desde o principio, a nosa situación económica non era moi boa. E, eh, sendo consciente da que a necesidade que había na nosa familia, foi deixando de lado as prioridades para ir aos bares, para poder manter o ritmo de vida. Borja foi privado das cousas máis imprescindibles da súa familia. Que os adultos pasemos uns días sen poder levar a boca é duro, pero os nenos, os nos nenos, para Borja, a muller e os filhos, non eran persoas eran móveis. Os sillóns comen, non, pois vos tampouco, e así un día, e outro, e outro tamén. Ah, pero non podía seguir así, e fixo imposible por a aquela situación, pero para vos todo eso é normal, nada que non se bañar con cun par de lavasadas. Crecimiento e que ninguén se dá conta que está pasando. Cantas veces, cantas Tentei rematar con aquela situación, pero o medo, o medo me pedía menos golpes, as pernas, as ameazas, a que fixera os fillos, aquel que podría contar, e eh, a vergoña, a maldita vergoña. Como este temido por Lorena un día chegou. Borja atopábase borracho sen casa sen parar de cozinhar, e fartándose de, de ameazar a Lorena. Logo que vivía Lorena era sair unha vez desta casa cos fillos e deixar atrás todo o sufrimento. Nada de mí, a súa dor e os filhos. Non pasía nada máis que decirle. Son quen? Llorache na lagasada e deixarte morta neste momento. De pronto, non sei como pasou, pero a gente tocou o timbre. E eh, era a veciña, que asustada polos berros, estaba a chamar. Nada, veciña, non está pasando nada. Iso eh? por una vez agradecidas por oh, educación. Bocas en el recado, fixeronme, pero en que o metes na cabeciña, soltas para te pitear. E che che din que te tiras o mar, vas ti que tiras. Non, papá, ti sabes que non! Eu mai a túa nai, levamos a misa, todos os domingos. Pagamos. O miércoles privado. Temos con amigos os millores cardenais, abogados, bispos. E ti bicho a tirar todo por la borda. ¡Pero papaiño... Ni pera ni jaitas. Desgraciada, desagradecida, ¿para qué tantos escorpos? ¿Para qué tanto cariño caro? ¿Para qué tantos amigos cerebros? Dime, para facer isto? esto? Perdóname, papá, cuidado que no me hará nada malo. Pero burra do demo, é que os teus mellores educadores. ¿Para que coudas que se estamos a pagar? A mellor educación. Para ser unha cidadán de ben, papaiño. E a señorita ten que facer o que fixo e de ser unha cidadá de ben. Papá, é que coidado que non era nada malo. É que eu nunca dixen facer mal. Sabes o que podría pasar se a xente se enterara do que fixeches. Sábelo. Pero, papaiño, a xente non ten por que sabelo. Claro, e con iso xa está. O don da vida é o dom máis sagrado de todo o universo. Puxestes a pensar no sufrimento que causaches, quando a que fixeches. É que, papaiño, dixérome que as polvoretas disecadas valía moitísimos cartos. E os cartos son a todo non. Pensa que esa pobre borboleta podría ter fillos, filliños, que ti deixaste senai. Pobres olhos, senai descuido. Papaillo, non peseguero! Necesitaba nai, pobre viúva. Nestes intres están a chorar vagos de sangue. Perdóname, papaillo, é que non peseguero! E se tivera muller, que cuidar agora dela? Perdóname, papaillo, é que non peseguero! Fareme calo dos orcos! Da nai e da viúva desconsolada! Mais ese afeito! Véxome no obriga de castigar a nena de hoxe para non ter que castigar a muller de mañá. Señor director, señor director, perdoe que lle moleste, pero como son non van esto, os teléfonos non paran de facer pedidos, os fax non paran. Por favor, señor director, axúdeme. Señorita, vostede está en presa para aportar solucións, non para dar problemas. Sí, señor, pero como os pedidos son muy grandes, muy graves. Coide, ¿qué tiña que comer? Bueno, a ver, ¿qué te estaba pidiendo? Mira, Ares. Que non, mamá, que eu non valo para nada. Que si, filla, ti vales moito. Eu non quero valer para moito. Filla, co que ti vales. Que non, mamá, que non valo para nada. Tes que facer algo na vida. Non podes estar todo o día metida na casa. Que non, que son idiota. Tes que casar. Que non. Manuel. Chan, Alberte. Julio. Bryce. Rubén. Afonso. Roberto. <laughs> Son rubias, y supermodelos. Que no, mamá, que somos Nova. Kevin Coca hábitos sen H. era con Y. Y tan con I. Alex con Z. Morenos es de gimnasio. ¡Que no, mamá! ¡Que somos nova! Filla, ti, Vales! ¡Que no, mamá! Eu no valo para nada. Ti vales mucho, filla. E non quero valer para moito. Filla, que si que vales. Que non, mamá. Eu o que quero ser é idiota. kendim Todo vai ben. Todo ir. Eh, como agora non da burra? todo viña. Canto medo. Medo a estar con él. Medo a estar sen él. Medo a estar só. Medo a estar... Medo. así como 200 habitaciones, cada uno con tres cuartos de baño, cada uno con cinco jacuzzis, e bueno, un garaxe con, non sei, 12 coches. E os Impresionante impresionantes, a ver, teñen a pista de pádel, a de tenis, o campo de golf, e depois as zonas verdes maravillosas. E un estanque ali, un estanque patiños, ocas, paisans, perdices, paus reales, rinocerontes, hipopótamos, unicornios. San Pueblo! Pero se si queredes criaturamos, alá vostedes. Eu eh, vou. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Chao, chao. Que dimito! ¡Arrañada! grandísima muller que teño. É o Valencia, estando traballando arduamente na compañía de que nos vai levar os vieiros do triunfo social e democrático. Colleu unha tranca e foise de señoritas. Mirade como ven todo pintado. No Partido Progresista, vou Eh! democrático. declararon triunfo do um noso candidato. Esto, que as túas belísimas medidas contemplan, son só pegadas nos arrebatos revolucionarios das compañeiras do partido. Compañeiras que honestas e democráticas, patrióticas, paro na miña cara. Estamparon na cara. Estamparon, estamparon! A mí, xa non me valen os teus discursiños, que xa non me creo. Que ningún neno entenda. Xugo, familia! Como sempre, estou disposto ao diálogo aberto e constructivo. A un debate que na para mi Paco, con amor, que hace vibrar mi cuerpo entero. Estoy tratando de recordar tu sonrisa en la oscuridad, etérea, vacía, insuficiente y muerta. Porque olvidas que te quise hasta ahora. Después pretendes que te siga todas horas. en el asunto y mis medidas. Oh. Verás que ya no tendrás todas contigo. Podré esconderme en casa de unos amigos. lo hago es porque pierdo los papeles. Así sois las mujeres, no aprendes por las buenas, luego dices que te dueles, so perra. No me das explicaciones Y los celos me remueven, no te me reveles que te meto hasta en las sienes. Aún recuerdo tu sonrisa, tu sonrisa, etérea, etérea, vacía, vacía, vacía, insuficiente, insuficiente y muerta. Y muerta. Estoy tratando de recordar tu sonrisa en la oscuridad, etérea, vacía, insuficiente y muerta.